日本列島まん真ん中岐阜県は水波から来ましたバサラ水波でございます神るぶっちゃけ祭り10周年記念おめでとうございます私たちも3年伺っておりますこの素晴らしいステージ素晴らしいその祭りに来年も で神栖の元気を応援します合言葉は 風吹く時あれどおでんのさんが熱いからあたしゃ負けずにせやすよ男なくなよ汗かけよたすきがけして女が歌う自由 よたまに泣きたい時あるけど深い愛情と根性明日はよ